है guys this is Majid and you watching how to Majid YouTube channel और आज हम बात करने वाले हैं डाउनलोडिंग के बारे में कि वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो अक्सर होती नहीं है आप हाथा के आई भी यूज़ करते हैं अपने ब्राउज़र में तो वो भी कई दफ़ा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता तो उसके आप फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं और उसके अलावा आपके पास कोई टूल नहीं है कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि फेसबुक है यूट्यूब सबसे पहले आता है उसके बाद में फेसबुक आ गया इंस्टाग्राम आ गया ट्विटर आ गया ईमो आ गया उसके अलावा वीमो आ गया वी एम यू उसके अलावा किसी भी सोशल साइट या डाउनलोडिंग के लिए वीडियो को साइट से आपको एक लिंक कॉपी करना है और उसके बाद उसको ड्रॉप कर देना है मैं आपको सॉफ्टवेयर आज देने वाला हूँ उसमें आपने जैसे एक लिंक को ड्रॉप करना है वो खुद ब खुद डाटा फिक्स करके और उसको डाउनलोड स्टार्ट कर देगा वो भी बगैर किसी क्वालिटी को लूज़ किए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जानने के लिए तो उससे पहले आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाले आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनसे मुफीद हो सकें तो चले चलते हैं अपने कंपटीशन के ऊपर स्टेट ट्यून सब्सक्राइब कीजिए how to Majid YouTube channel को और प्रेस करें बेल आइकॉन को तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए तो वीवर्स जैसे कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं तो अभी हम ओपन करने के आपको दिखाऊंगा वो सॉफ्टवेयर जो कि है वंडर शेयर की जानब से Wondershare AllMyTube जिसके ज़रिए आप किसी भी वेबसाइट से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं वो भी इजीली जैसे कि उसने दिखा दिया ऑप्शन ऑनलाइन वीडियो में कि आप कहीं से भी लिंक उठाएँ और इसके ऊपर पेस्ट कर दें डाउनलोड में जाके यहाँ से आप एम भी कर सकते हैं और वीडियो भी कर सकते हैं सिलसिला हुआ है जिसने सर्विस मुहैया की है यूट्यूब में आप लागे लिंक पेश करें और यहाँ डेली मोशन से चैट से माई वीडियो और किसी भी सोशल साइट या वीडियो अपलोडिंग या वीडियो कंटेंट की साइट से आप जस्ट लिंक लाएं और इसके ऊपर पेश कर दें जैसे कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ मैंने ये इंस्टाग्राम की वीडियो ओपन कर रखी है मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ इसके ऊपर लागे छोड़ देता हूँ ये एनालाइज करेगा वीडियो को उसके बाद इसको डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा देखें ये वही वीडियो है थंबनेल आप देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं उसने within eleven nine seconds में या टेन सेकेंड्स में इसको डाउनलोड कर लेना है वो भी ईजीली तो ये तो हो गया हमारा इंस्टाग्राम का उसके बाद मैं आपको यूट्यूब की एक वीडियो करके दिखाता हूँ जैसे कि ये वाली है मैं इसको आपको इसका मैं जैसे उठाता करता हूँ कॉपी और उसके बाद मैं इसको करता हूँ पेस्ट तो ये टाइटल देखिएगा कि क्या वही आता है या कोई और आता है या थंबनेल जो भी इसका आएगा और मैं दिखा देता हूँ आपको एनालाइज करने के बाद ये डाउनलोड स्टार्ट कर देगा तो इस तरह आप कोई भी वीडियो हो किसी भी वेबसाइट से हो easily within few steps आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जैसे कि ये देखें आगे unboxing of Moto E five plus और ये देखें unboxing of Moto E plus E five plus ये तो हमने जो हमने ओपन की है तो देख सकते हैं कि ये और डाउनलोड करना स्टार्ट हो चुका है और ये वीडियो सेवन मिनट्स में कर लेगा डाउनलोड तो अगर तो आप इसको रजिस्टर्ड वर्जन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि डेली मोशन का है यूट्यूब का नहीं है अगर यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो वो मुझे इसका कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक दे देंगे तो उसके लिए मैंने डेली मोशन पर अपलोड कर रखा है उसका मैथड भी वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि वो किस तरह वर्क करता है डाउनलोड करने के बाद इसको रजिस्टर करना तो ये था आज का हमारा software Wondershare AllMyTube की जानब से जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ तो इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसको डाउनलोड कहाँ से करना है और इंस्टॉल कैसे करना है इंस्टॉल कैसे करना है और रजिस्टर कैसे करना है इसका तरीका डेली मोशन में है और डाउनलोड लिंक जो सी है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और अगर वो किसी किस्म का इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका शाला जल्द से जल्द रिप्लाई भी दूंगा और उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल के ऊपर और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेट यून की इट